dente, dente. Em você eu vou pensar. Tô com medo de me magoar, me magoar nessa noite. ancora bene. dente Dente Em você eu vou pensar Tô com medo de me magoar Me magoar Nessa noite linda vou pode me matar, me matar agora. mais o dente Dente Em você eu vou